Səməd Vurğun Ananın öyüdü İxtisarla Geyib əskər paltarını silahlandı qəhrəman. Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. Dayan, deyib yaxın gəldi, öpdü onun alnından, yay gününün xoş səhəri, bir də dağlar küləyi. Ana, getdim, salamat qal, deyib öpdü qarını Ana igid balasına açdı öz qollarını. Üz gözündən öpə-öpə bağrına basdı onu. Ana yurdum bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu. Dedi, oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim, tarixlərin şahididir mənim bu ağ birçəyim. Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm, qulağında yaxşı qalsın mənim sənə öyüdüm. Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna. Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna. Sən düşmənin qabağında igid tərpən, vüqarla, tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Öz yerində olsun gərək igidin yar yarağı, hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı. İgid balam, hərçənd ki, öz ananam mən sənin çörəyi ilə böyümüsən bizim ana vətənin. Payız vaxtı baxçamızın heyvaları dəyəndə, şaftalılar şirələnib budağını əyəndə, göndərərəm sovqatını, sənin də öz payını. Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını. Get, düşmənin qabağında igid tərpən, vüqarla, tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Əskər artıq yola düşdü, dağ tərpəndi yerindən. Günəş yaydı şöləsini vətənin göylərindən. Ana baxdı öz oğluna, su da səpdi dalınca. Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca, yaşa dedi ey qəhrəman, yaşa dedi ey vətən. Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən.